бір-бірінен алыс жерде дүние жүзінің екі түрлі құрлығында орналасып жатқан Қазақстан мен Грекияны байланыстыратын бір көпір бар. Бұл кезінде Қазақстанда туып өсіп, кейінде Грекияға қоныс аударған гректер болып табылады. 20 ғасырдың басында Қазақстанда гректер 150 ғана адамдай болған еді. Кейіннен 1940 жылдары күштеп жер аударылуға тап болған басқа да көптеген халықтар сияқты гректер де қазақстанға қоныс аударған болатын қас қағым сәтте оңалған тірлігі мен жылы қоныстары тып типыл болып құшақ жая жылы қарсалған алған жаңа отандарында ондаған жылдарға созылған ауыр еңбек пен адаптация кезеңі басталды сол сұрапыл жылдарда жергілікті тұрғындар гректерге қол ұшын беріп көп көмек жасады тап қазір қазақстан мен грекияда тұратын осы гректердің арасынан сол кездерде қазақтардың қонақ жайлығы мен қамқорлығын көрмеген бірде бір грек табылмайтын шығар олар бұл жақсылықты ешқашан ұмытпайды понти гректерінің қолымен қазақстанда жүзім мен бұршақтың темекінің тағы басқа да көкөніс пен жемістердің таңдаулы сорттары өсірілді олардың белсенді үлесімен қазақстанның өркенді қалаларының бірі кентау шаһары тұрғызылды бұл әрине гректердің қолымен жасалған игіліктердің бір ұшқыны ғана өйткені республиканың халық шаруашылығында гректер атсалыспаған бірде бір сала жоқ шығар қазақстанда туған гректердің арасында аты шыққан лаки кесоғлу спиридон космериди естафи Петливаниди және көптеген басқа да тұлғалар бар совет одағы ыдыраған кез 1980 жылдардың аяғы мен 1990 жылдардың басында көптеген грек азаматтары өз тарихи жері грекияға қоныс аударды қазіргі уақытта қазақстаннан қоңыс аударған грек азаматтары өздерінің екінші отанын ұмытпауды. өз достарымен көршілерімен байланыс үзбей жаналықтар мен қазақстандықтардың жетістіктеріне қызығушылық танытады гректер ұлы абай құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойынан тойланып жатқандығы туралы хабардар олар оның шығармашылығынан қара сөздерінен сонымен қатар философиясынан және әлемдік мәдени мұраның байлығына сілтеген жолынан тәнті ғылым таппай мақтанба орын таппай баптанба құмарланып шаттанба ойнап босқа күлуге бес нәрседен қашық бол бес нәрсеге асық бол адам болан десеңіз осы көтерек мақтаншақ еріншек бекер мал шашпақ бес дұшпанын білсеңіз Телеуін өмірін алдында оған қайғыжасыңыз талап еңбек терең ой қанағат рақым ойлап қой бес қайсылыз көнсеңіз қазақстанға грециядан жалынды сәлем